გამარჯობათ. ვაქცელებ ხოვის გაკვეთილებს. როგორც ხედავ, ჩვენს წინ არის э, ესეთი ორი ნაკსოვი, უბრალოდ ერთი ნაკსოვი სხვადასხვა ფერებში, ოქსოვილი. აა, ყველას გეცნობათ ალბათ, ვინც э, ერკვევით ხოვაში, რომ აი ამ ნაკსოვით ხოვენ კარდიგანს. აი მინდა გითხრათ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ნაკსოვი არის ძალიან ლამაზი, არის აგრეთვე თვითონ მოქსოვის ქსოვის პროცესი არის ძალიან სასიამოვნო. ამ ნაქსოს აა პია აზიური თავთავი. მეორე ნაირად პია შინშილა. დღეს მინდა მოგწოვო აა ანუ დღეს მინდა გასწავლოთ აი ამ ნაქსოვის პრინციპი როგორ იქსოვება. ალბათ შეამჩნევთ, ნახეთ. მარცხენა ნაქსოს აი სივრცეები აქვს ესეთი ზოგს მოსწონს ესეთი ნაკსოვი რომ სივრცეები ჩანდეს და მარჯვენაში აი სივრცეები არ არის ანუ შევსებულია დევანდელ გაკვეთილში უნდა გასწავლოთ როგორც აი ასეთი ნაკსოვი აგრეთვე აი ასეთი ანუ ვისაც უნდა სივრცეების გარეშე და ვისაც უნდა აი ესეთი სივრცეები ნიმუშისთვის ავკრებ 16 ცალს. ორი განაპირა თვალიცა აქვს და ორი და შემოვატრიალოთ მოვაცალოთ ჩხერი პირველი რიგი გადავით ამ პირველს ერთი 8 თვალის შემთხვევაში უნდა მოგვცოვო 14 რიგი. გვაქვსო მეფორმეტე რიგი. ეს ნახეთ, ნახდება ხომო გვწოვე. ეს 8 თვალი და 12 რიგი. შემდეგ გვწოვ აი აქედან 4 თვალს. შემოვატრიალებ. და ახაც ვწოვ 4 წალს. შემოვატრიალებ ისევ. თუ აქ დავდოვებ ამ ფილმს, ამას არ მოგწონთ. ანუ მიხვდით ხომ ესე იგი რა ხდება აი ნახეთ ეს რვა თვალი ხომ მოხსოვე თუ თავიდან როგორ დავიწე მოხსოვე 14 რიგი ხო შემდეგ ახლა მივდივარ იქით იქით უნდა გადავინაცლო ანუ ოთ მარტო ოთხი თვალი მოვხსოვი აქეთ ფარეს და ოთხი თვალი მივამატე იქიდან აი ეს აი ეს ოთხი თვალი მოვამატე და ახლა აქეთ ვხსოვ 14 ამ 8 თვალს აქაც ვხსოვ 14 რიგს. 14 რიგი უნდა მოვხსოვა ის იმაკლეში. და აქ გაჩერებულია ხსოვა. აქ არის გაჩერებული ხსოვა და ახაც არის გაჩერებული გზობა. სოფ მარტო აი ამ მონაკვეთს. ანუ ეს ერთი სეგმენტი ხომ მოიგზობა? ეხლა გვსოვ აი ამ სეგმენტს. აქაც გვსოვ 14 რიგს. იგივენაირად, როგორც პირველი სეგმენტი მოგწოდებს. აი, მოგწოვე მეორე სეგმენტიც. 14 რიგი. შემდეგ. შემდეგ გადავდივარ აი ამ 4 თვალზე. 1 2 3 ხოცხი და ესეც გარიყვარა ესე იგი 1 2 3 4 1 2 3 4 და 6 ამ განაცენ ოთხს არ ხო მოთხოვოთ ხახსენი და ვწოვ ახალ სეგმენტს ანა პირად ყავს აა არა აქედან, არამედ აქედან, რომ ცოტა მჭიდრო იყოს, ალბათ მიხვდები. ვატრიალოთ. რაღაც 14 რიგს. იმედით, რომ დამეკურება ყველაზე ეს სამი სეგმენტი. ეხლა უკვე აა ეხლა უკვე მოვახდინო აი ამ სამი სეგმენტის შეერთება. ანუ როგორ ხდება ეს? როგორც ვიდეოს დასაწყისში გაჩვენეთ, ენახეთ ზოგი ქსოვს აი ესეთი სივრცეებია. ზოგს მოსწონს ესეთი სივრცეებიანი ნაკრები. ზოგს არ მოსწონს და აი ესეთი შეკრული გამოდის. მე მაგალითად აი ესეთი პრომოს. ეხლა მე გაჩვენებთ ორივე შემთხვევაში როგორ უნდა მოვხსოთ, მოვხსოთ. აა როგორ უნდა მოიწოვოს სივცეებიანი და როგორ უნდა მოიწოვოს დახურული. ესე იგი. აა ამჯერად დავასრულე სამი სეგმენტი, შემოვატრიალებ მაგსოლს და მიყურეთ ახლა როგორ როგორ მოვხსოვოთ. ანუ ხდება ამ სამი სეგმენტის შეერთება ერთმანეთთან. და მივედი აი ამ სივრცემდე და თუ დაუშვათ მინდა რომ ეს სივრცეები იყოს ისე როგორც აი ამ პანერ ნახტოზე ჩანს აი ამ პლანეტაზე. აი ამ პლანეტაზე. სიფცე. თუ თუ მინდა რომ ეს სიფცეები იყოს, მაშინ პირდაპირ გადავალ ამ თვალზე და გავაგზელებ ფსოვას. აი ეს კიდევ მივედი ამ სიფცემდე, გადავალ ესერე და დავაგზელებ ფსოვას. შეუძლებელი ვარ. მაგრამ თუ მე არ მინდა რომ აი ეს სიგრძეები ჩანდეს და დარჩეს, ხო? მაშინ უნდა მოვიქცეთ ასე. მოვიმდები ხავე უკან და დაწვენით როგორც ხო. აი მეორე ესე გავასწორებ აი ამ 14 რიგს, რომელიც თითოეულ თითოეული სეგმენტი შედგება 14 რიგისაგან, ხო? ანუ სათღაც შუაში, შუა სივრცეში. აი დაახლოებით აი აქ. ამოვიღებ ჭხის და ჩავუყრი. აი აი ამ ლეთ აი ამ ლეთში აი ესე იგი რიგის სათა ჩუაში. აქ არა და აი აქ. ესე ჩავუყრი და ჩამოვაცავ აი აი აი ამ მეორე ჭხის. მეორე ჭხის რომ ჩამოვაცავ, ხო? აი აი ამ ქვედა ბალს. აი ამ ქვედა ბალს აი აქ მეორე ჭხის. აი ეს და ჩამოვარდა ისე ამჩი ანუ კიდევ გავინეორე კიდევ გავინეორე გამარჯობა გავა ესე იგი აი ამ 14 რიგის სადღაც შუა რიგებიდან შუა რიგებში აი ესე ჩავუღე მარჯვენა ჭირს ჩამოვაცხდ მარცხენა ჭირს აი ესე შემდეგ ისევ ჩავუგრი ჭირს აი ამ წლებში და აი ორი აი აი ამ წელს გამოვაწურე აი და ჩამოვაწურე ისევ მარცხენა აი ეს იქ ვიტყვი რა გავაკეთე და დაგძელებ ხსოვას აქაც ისევე ვიქცევი ყველა სეგმენტის შუაში. ეს ჩამოყრი და აი ამ თვალს გამოვიტან აი. ესე ჩემო გამოვიდა ეს ხდა. შემდეგ გაგზელებდა ისე გზოვას, რომ აი ამის საპირისპირო ამის საპირისპირო სეგმენტები მივიღო. ანუ ესენი ხომ არის ესეთი მოძრაობის, ხო? ესეთი ფორტის და ჩვენ ამის საპირისპირო იქნება ასე. აი, როგორც აგრძელებ ხსოვას. ანუ ეს სამი სეგმენტი რომ მოხსოვეთ. ამის შემდეგ ჩვენ ხსოვთ ჩაულებრივად 2 ან 4 რიგს. ჩაულებრივად აბსოლუტურად როგორც ვთქვი გვიჩვენებს. წაღმა თვალს მოხსოვთ, წაღმა უკუღმა თვალს მოხსოვთ. ამ მხრიდან ვიწყებ სეგმენტის გამოყვანას. ნუ აქ ხო წარმა მხრიდან მოვხსოვე და გამოვიყვანე სეგმენტი. ეხლა უკუღმა მხრიდან გამოყვანს. ნაკსოვი. ვკსოვ 14 რიგს. როგორც როგორც წესი ამ ნაკსოვში 14 14 რიგი უნდა მოვკსოვოთ თითო სეგმენტის დროს. კიდევ ვიმეორებ 8 თვალს თუ ავიღებთ აი თითო სეგმენტის სიგანეთ 8 თვალი, მაშინ უნდა ავიღოთ 14 რიგი. თუ 6 თვალს ავიღებ, მაშინ უნდა ავკრიფოთ 12 რიგი, ხოლო თუ 10 თვალს ავიღებ, 10 თვალს მაშინ უნდა ავიღოთ 16 რიგი. 16 რიგი და 10 თვალი ალბათ უფრო სქელ ძაფს მოუხდება. და დიდი ფუშფუშა ნაკსოვი გამოვა. მე-14 რიგი მომწოვე, მე-14 რიგი უფრო ძველი. ესე და შეგახსენებ კიდევ რომ თუ არ გვინდა რომ სივრცეები აა სივრცეები იყოს ნაცხოვში ამისათვის ამისათვის აი აქ მოჩავიყაროთ ანუ 14 რიგის სათავსი შუაში, აი აქ. ჩამოვაცვათ მარცხენა ჭირზე. აი ასე და აი აი ამ მარცხენა ჭირზე რომელიც თვალიც არის, იმას გამოვიტან აი აი აქ. ერთისტიგო ფრონ ძალიან ისე თვალსაჩინოდ ვაჩვენო და მე მგონი კარგად ჩანს. და ისევ გადავიტანთ მარცხენა ჭირზე. შემდეგ ვაგრძელებ ბრძოლას. მოტრიალოთ. დანარჩენ ფლექს პროგრესი რომ აღვწოთ და ვაგრძელებ ბრძოლას. ვერ გახსენებთ რა 8 თვალი, იმიტომ რომ თითოეული სეგმენტი ციგანიში შედგება 8 თვალისაგან. შემოვატრიალოთ და ეს თვლებიც დავტოვოთ, ისე რომ არ მოვხსოვოთ. გადავიტანთ პირველ თვალს და დავიწყებ ახლა 14 რიგის მოხსოვას. ვატრიალოთ ესე იგი მოგწოვე მეორე სეგმენტი 14 რიგი ეხლა მე მინდა რომ ისევ გავაგრძელო მოგწოვა რიგის ბოლომდე მაგრამ აქ არ მინდა რომ სივრცე ჩანდეს და ვიმეორებ იმ მოძრაობას რაც გავაკეთე აქ ანუ ამ 14 რიგიდან აი სადღაც შუაში შევიყვანა მჭირს და ჩამოვაცნებ აი ამ მეორე ჭრილზე, მარცხენა ჭრილზე. შემდეგ მარჯვენა ჭრილს ჩავუყრი ამ ფლებში და მარცხენა ჭრილიდან გამოვიტან თვალს, აი ამ. და ისე ჩამოვაცნებ მარცხენა ჭრილს. და ვაგრძელებ ცოლას. აი ასე მოხდა შეერთება. აი ასე ხდება. შეერთება. დარჩა პატარა ხვრელი, მაგრამ ეს ეს ხვრელი არის უმნიშვნელო. შემოვატრიალოთ. და ვქსოვ ბოლო სეგმენტს. მოგწოვე მესამე სეგმენტი ანუ 14 რიგი ნახეთ ახლა როგორ და აა მოგწოვე ეს ბოლო სეგმენტიც და აა უნდა ახლა მოგწოვო ბოლო რიგი ხო როგორც წინა სეგმენტებში ესე იგი გადასვლა უნდა მოხდეს ჰარმონიული ანუ არ მინდა რომ აქ სივრცეები გამოჩნდეს, და მინდა რომ იყოს ამოხსებული. და ვიქცევი აი ასე. ამ 14 რიგის შუას შუაში ჩავუყრი ჭხირს და გადამოვხს მეორე ჭხირზე. ესე. შემდეგ აი ამ ამ ლებში ჩავუყრი ჭხირს და აი აი ეს ვალი, აი ეს ვალი გამომყავს აი და ჩამოვაცნობ ისევ აი ამ ჭრილს. ვაგრძელებ ხსოვას. ახაც იგივენაირად ვიქცევი. ნახე. ნახე. გამოვატრიალებ. ჩვეულებრივად თელრიქს მოვწოვ უკუღმა თლებით. აი გამოვიდა ასეთნაირად. ნახეთ. არცად არ არის დიდი სივრცეები დარჩენილი. არის უშვენივრად კარგად ერთიანად შეკრული ქსოვილი. ასეთნაირად დევანდელი გაკვეთილი. მიუახლოვდა დასასრულს. ვისწავლეთ ასეთი მშვენიერი ქსოვა. შინშილას სახელით. და მოგწოვეთ ბევრი ბევრი ჯაკეტები, ჩარფები, ვიტრები, პულოვერები. და შეგახსენებთ, რომ ძალიან მოხდება ეს ნახსენები პარკიდან. ასე რომ მინდა დაგიმშვიდობოთ, არ დაგავწყდეთ ვიდეოს შეფასება. დაიმატეთ ჩემი არხი და გააქტიურეთ პატარა ზანზალაკი. რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ მიიღოთ შეტყობინება ყოველი ახალი დადებული ვიდეოს შემდეგ. მომავალ შეხვედრაზე